Witam. Mam na imię Sisi. Mam 9 miesięcy. Mam 9 miesięcy. I jestem kotką. Czekajcie tak tylko. Ja musiałam wyłączyć ten, żeby mikrofon zaczął działać. Także jestem Sisi. Jestem kotką, mam 9 miesięcy. Dzisiaj cały dzień śpię. Dlaczego śpię? Ano dlatego, że po prostu już nikt nie wali. Dopiero jak się obudziłam, to od razu ktoś tam wrzeszczał, krzyczał, ale kłótnie, jakieś wrzaski, sraski, trzaski. I ja mam dzisiaj dobry dzień. Michał o mnie dba, daje mi jeść. Ja jego pilnuję z lekami, on bierze leki. Ale będzie fajnie. Bo Michał ma niedługo urodziny, 12 kwietnia. Będzie impreza, transmisja live. Super. Będziemy się bawić i niedługo święta wielkanocne. Życzę wszystkim wesołych świąt i w tym radosnym dniu oczekujcie na święta. Żegnam się z Wami, księżniczka Sisi, biały stok. Do zobaczenia do następnych filmików na moim, na moim, oczywiście, Facebooku. Także do zobaczenia.